अरे बशीर भाई ये किस नोबड़े को बुला दिया यार स्कॉड में इसको हटाओ यार स्कॉड से बशीर भाई हम सिर्फ प्रो प्रो खेलेंगे हमारा माइनस हो जाएगा अरे नहीं भाई नहीं प्लीज खिला लो बसीर भाई प्लीज खिला लो यार मेरे को निकालना मत बसीर भाई प्लीज मैं बहुत अच्छा खेलूंगा मैं बार बार आपको रिवाइव करूंगा बसीर भाई मैं अभी नूब हूँ लेकिन मैं बहुत मेहनत करूंगा आपकी तरह प्रो बन जाऊंगा मेरे को किक मत करना बसीर भाई अरे बसीर भाई इसको बता दो हम नोबड़ों के साथ नहीं खेलते निकालो यार इसको इधर से अरे मेरे भाई तो इसको आज नोबड़ा बोल रहा है भाई तू भी कभी एक नोबड़ा हुआ करता था और अभी भी मेरे सामने तू तो नोबड़ा ही है क्योंकि तू जितने गिल करता है उसके दुगने तो मैं कर देता हूँ लेकिन मैंने कभी तुझको नोबड़ा बोला तो तू इसको नोबड़ा बूढ़ा कैसे बोल सकता है मेरे भाई और ये मत भूलना की हर प्रो कभी ना कभी नूब होता है मैं तो इसको खिलाऊंगा तुझे खेलना है तो खेल वरना चले जा भाई अरे सॉरी यार बसीर भाई अरे बसीर भाई आप कितने अच्छे हो यार